La siguiente agrupación se llama Brisas del Jamón. Se fundó en el año 2012. Proceden de la Escuela de Música Tradicional de Camarzana de Tera. Su profesor, Jorge. Esta agrupación acompaña a pendones en su asistencia a romerías, festejos en la cepeda, encuentros de dulzaineros. Los componentes son a la dulzaina Andrés y Pepe, Francisco redoblante. Y Vicente Albombo, Nos van a tocar una jota popular y después un paso doble. Te quiero. En cuanto empieza a bajar un poquito el sol, aquí tenéis una esplanada preciosa para echar unos bailes. Que estáis ahí, yo veo a Ana que está que no se sujeta con unas ganas de bailar. Y por ahí también veo mucha gente con ganas de bailar, ¿eh? O sea que van a tocar un paso doble, ya sabéis.